එයා වගේ කීලිය Mm? Закрой дверь. no, no, no, no. <laughs> 嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，哎嘿嘿，哎呀，王斌，气的，嘿嘿嘿嘿嘿嘿！

<laughs> 太难了！哎呀哎！哎呀，王斌。